ये रुको रुको लेंस पे फॉग है रुक जाओ सब लोग फॉग है मैडम जी थोड़ा पीछे आ जाओ एक मिनट एक मिनट पे फॉग है हां वो अंदर है इसलिए बाहर आके बाद में फॉग है <laughs> यहां पे यहां पे आप क्यों देखो <laughs> अभी मालिक अभी अभी एक सोलह सौ करता हुआ क्या अभी एक सोलह सौ हरी जी आप लोग जल्दी लेफ्ट लेफ्ट सामने परी सामने सामने परिणीति मैम सामने चलो परी जी अर्जुन भाई सामने अर्जुन भाई सामने लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट अर्जुन भाई सामने चलो थैंक यू बहुत किधर है